不妨可以当天呢去庙宇里面呢祈求神明赐予指示，又或者想要补运气运的朋友们，也可以到有供奉财神爷的庙宇呢去祈求增加我们的财运。那么在当天也非常大力可以将这个开运的硬件呢拿到相关的庙宇呢去过香炉来启动它的好运之后，放在我们的这个文昌位上。 那么都可以帮助我们呢，在隔年呢招来更好的运气。在当天呢，也会建议针对家中本来就摆放聚宝盆，又或者您有这个开运摆件的朋友们，又或者是您本身呢有在生气方放上的植物盆栽的朋友们。 尽量在当天，我们可以透过开池放水的方式，也就是比如说鱼缸要替换水，盆栽的这个下面的这个储蓄水盆的这个盘子呢，要把它换水，又或者是我们的聚宝盆呢的水晶要做一个重新的整理。 呃，或者是说，您只要把你的这个水呢去做一个替换，就能够帮你招来新的财路跟财源的机会。所以，请切记在白天的时候要运用这个节气呢，来帮自己做开始放水的开运哦。那么，针对立冬的开运的部分呢？ 老师会建议，除了在白天的部分尽量穿比较明亮色系的衣服之外呢，我们可以透过食补的方式来帮自己，透过理气来达到开运哦。比如说呢，我会建议我们可以吃紫米，它它可以强健我们的肾，或者是呢炒栗子呢，它也可以顾到我们的脾胃的部分。 那像有些需要抗衰老的话，不妨可以参考海参或者是松子，它它也是有强身的一个效果。那针对我们如果这个身体呢是比较燥的朋友们呢，您可以吃一下橘子，那剩下的皮呢还可以呢烤一下，让这个香气充满了整个空间。如果您的体质是比较寒冷的。 那么就建议你呢，把这个橘子包覆了一层盐巴之后，用铝箔纸包起来之后烤过再来吃，那么也一样呢，可以达到起晕的效果。那么再来就是在当天也非常大力，我们可以吃锅物哦，比如说呢姜母鸭、羊肉炉火锅这些温补的方式来帮我们开运哦。那么如果呢您。 不想要吃这些荤食，那也可以透过喝柚子茶呢。那但它同时又有降血脂的一个方式呢，来帮我们呢起运哦。好，那么再来就是呢，针对在当天呢，也会建议大家要特别提防在白天的时候要防天狗。所以呢，这也代表是在傍晚之前呢，在行车安全上，请各位一定要多加的。 防范有大型的这个车灾哦。好，再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是下元。那么在当天呢，也就是道教呢会用的水官解厄的日子。那当然也很多人可能会透过这一天呢去帮自己祈福。不过因为在当天在台湾地区，我们会看到月全食。 同时在当天又逢到了九空这个星数，因此呢，会建议在当天呢，仪式要删除不取哦。我们这一次的下元解厄呢，就尽量不要呃到这个庙方去呢，会比较煞气呢过强，那可能呢，有些人呢是没有办法扛得住这样的一个煞气。 那再来就是呢，针对周三的部分，我们会迎接的是田园万顷的日子。那么它也意味的是说，代表的是非常的有生气、非常的有朝气的意味。所以在当天呢，它非常大力。如果您是有要开市的准备，要做利券交易，纳财，或者是您要上架去赚取出货财，都会是非常大力的。不过在当天呢，是不利。 我们入宅，还有针对属马以及属猴这两个生肖呢，是不适用于刚刚所提到的田园万顷的这些项目。好，再来针对的就是周四这一天，我们会逢动到的是董公选要的吉刻。因此在当天是非常大利，我们可以兴工动土、开市、上梁、出行、入宅、嫁娶等吉事。 尤其是针对要 on board 上官赴任，会是非常大力的时间点。在针对周五这一天，我们会迎接的是圣人登殿的日子，因此在这一天呢，如果我们有想要去求医或者是做医美、整容，甚至要美甲、整剪我们的这个手脚的指甲，都会非常大力。 那么唯独呢，就是在当天是不宜去做开光的事宜，因为在当天同时逢到了小号。那么我老师会建议我们可以怎么样去化掉这个小号呢？刚好在当天呢逢到的是双十一，除了是光棍节之外，也有很多的这个呃特价，不妨可以运用当天呢买个适合。 呃，您的另外一半或是心仪对象的礼物呢，来当做是花小钱安泰税，来让这个小号的心术呢，也同时呢可以避掉哦。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是当月的月破大号。 所以呢，要特别注意一下，因为当天逢到了重日，所以这个破呢，它的力道会更加的强烈，因此更不利做交易、纳财相关的事项。而在当天同时呢，虽然逢到了这个天解的一个星数哦，但是呢，针对求医的部分呢，就必须要觅得第二次的 second opinion 哦，才会是比较有利的哦。 如果是针对就是第一次的球衣呢，就比较没有这么大的一个加分效果。那么其他的事项在周六这一天是建议不取的。而最后针对周日这一天，我们会迎接的是适合起灶动土的日子哦。那么在当天同时也是董公选要的吉日，因此也是很大力，我们可以招贤。 也就是非常大力，如果你是负责人资的朋友，可以在当天呢，把你觉得适合的这个，呃，人呢，把他的这个邀请函啊，或者是把一些信件在当天发送出去，比较有机会呢，得到不错的回应。在当天也可以透过理发剪剪我们的。 这个发尾或者是修整我们的这个刘海、鬓角等，来达到开运的效果。那么，同时针对有需要嫁娶或是进京的朋友们，在当天也是非常大力的哦。以上是针对当周的重要日课吉凶。再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属龙的朋友。 第二名呢是属兔子的朋友，而第一名是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在当中你们做事的效率相当的高，可以事半功倍哦。因此进度也可以如预期去完成，付出的部分呢，也都能够得到众人的认同和赞赏。 所以呢，只要你把这个工作的这个效率还有热情持续下去呢，你就可以在不远处把这个突破点呢突破喽。好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在当周是属于价值翻扬的一周，这也意味的是我们需要适时的去释放掉负面的情绪之后，这样子呢才可以更好的发挥。如果你一直把这个压力扛在自己身上的话，反而没有办法让你那么顺心顺利的去做你想要做的事情。 那么在工作上面呢，跟的人和部分呢，其实目前看似是风平浪静的，所以呢，如果你想要去接洽业务的部分呢，都是能够顺利去进行的，也有机会去帮公司或是帮自己增加一笔额外的收入哦。那么会建议在当中呢，一定要抓住抓住跟他人合作互动的机会。 然后你才比较有机会去结识贵人。那对你来讲，在这个礼拜呢，去学习或者是去针对业务相关的事情多加了解，都会对你有很大的帮助哦。也是很适合可以趁透过这一个时间点来调整一下你的生活节奏哦。那么在当中我们要留意的天数有一天是周日，而针对我们属。 老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是紫杉。那么紫杉它是能够生长到十五公尺高的植物哦，即使在欧洲也很少看见如此高大的树木。它高耸入云的这个紫杉呢，常常会让别人觉得显得孤立而自傲。所以呢，在它的祝福之下，也代表的是属老鼠的朋友。 不免会让别人觉得有那么一点点的高傲孤僻的感觉，而受到他祝福的时候，会代表是在当中，你会比较倾向于把自己当做标杆，或者是说只会以自己的判断或是价值观去判断所有的事情，你比较不愿意去由别人的这个。 呃，眼神或者是由别人的这个想法去判断是非曲直，你根本就不在乎别人怎么说，所以会让别人有一点这种自视自视甚高的感觉。因此呢，你在跟另外一半互动或是在人和上面的时候呢，不管你们有什么样的矛盾，你可能都会不想要去做沟通或者是挽留，因为你不会放弃自己的这个症节点。 但是，如果你愿意去软化，或者是退一步去沟通的话，也许在工作上或者是在情感上的互动呢，都会更加的理想哦。好，再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在当中呢是属于需要乘胜追击的一周，而在这个礼拜其实呢。 你们呢是可以适当的去发挥才能的，也不要被既定的一些规矩呢而绑架了。在工作的部分，你的任务呢会加重，因此你会觉得在这个礼拜你变得异常的忙碌。那只要你合理的安排一下行程，那么工作的效率就会瞬间提升很多。在当中，你们的精神相当的不错，只要你的工作够仔细、够认真。 你就能够及时的挑出错误，避开一些不必要的损失哦。那么在当中呢，要留意一下，就是在消费的部分比较容易会经不起一些诱惑或者是一些特价。所以在双十一的时候，请务必要管好你的荷包，不要不知不觉的状况下购买了很多。 不实用或是不需要的东西，而收到账单的时候就会后悔莫及了。那么在当周啊，留意的天数有一天是周一。而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是肥皂花。那么当肥皂花被熬煮后，它就会产生有如肥皂般的泡沫。所以呢，这个泡沫它曾经被广泛的使用在洗涤毛织品上。 目前呢，还有一些地方会用它来取代肥皂，所以呢，它的祝福呢就代表的是净化。而在当中受到它祝福的属牛的朋友呢，你总是能够净化你周围每个人的心，呃，尤其是让别人看到你非常纯洁、单纯、善良的那一面。但是你在看感情的时候呢，却会有很强的自我意识。 所以会建议你们不妨在当中呢，跟另外一半的时候，要多一点的坦诚，才能够促进你们感情的和谐哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当中呢是属于云开雾散的一周，这也代表的是在这个礼拜呢。 这个时候是一个非常大力你的时间点，因为很多的事情呢都逐渐的明朗化，而且呢，你你可以摆脱那些问题疑难杂症，也都能够一一的排斥，而且你可以非常快的进入状况哦，去判断各方面的利弊。 那包括呢，灵感的部分也会不断，创意也会非常的十足，非常适合。如果您是在做开发、创作，或者是做文案策划的朋友们哦，如果你在当中有不错的 proposal 呢，就很有机会呢，可以呢被接纳。 再来，在当中呢，也是非常适合去做沟通的一周，尤其是针对有需要化开误会误解的部分呢，都可以在当中呢去讲清楚、说明白，而这关系呢，反而呢会再更精进一步。在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数，而针对属。 老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是腐肉花。那么腐肉花它的花瓣呢是呈黄底茶色，上面还会覆盖一层红色的毛绒哦。所以呢，它呢会让人觉得是相当的引人注目的，因为它的花朵非常的大，直径甚至可以到十二公分哦。那么同时呢，在当 中呢，受到他祝福的属老虎的朋友，就比较会让人家觉得你是有这种固执己见的自我主义哦。你的想法呢，也会更加的强烈，因此要特别的注意，不要让别人觉得这个过度强烈的表率呢，反而变成是顽固的象征哦。 那么要留意的部分呢，就是在当中呢，会因为有坚持己见的关系，而跟他人呢有这种吵架的可能性会提高，需要特别的要适时的去做一些妥协，是在当中很重要的课题。再来下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在当中是属于大力行动的一周，也就是如果呢。 你关爱的事情，或者是你想要促成的事情呢，都可以在当中放胆放手的去做，或者是也可以适时的去发声，去提出你的需求。在当中呢，您的工作情绪高涨，所以呢，很多事情呢，你都会专门去挑一些比较 challenging 的，比如说呢，会在别人的眼里像是苦差。 男士哦，你都会把它全部都端过来做。虽然是这样的一个状况，但是也因为你去扮演这样的一个角色，是属于比较前锋、前卫的角色，就可以得到他人的注目。那再加上呢，你又很容易在当中取得不错的成效，所以呢，就可以让上级呢对你呢大为欣赏哦。所以这是一个很大力让你呢，呃被。 提高能见度的一周，而在当周我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是圣母百合，而这个花它就像它的名字一样，是为了纪念圣母玛利亚。那么自古以来，圣母就被基督教会视为是清纯的象征哦。 所以呢，他的祝福之下就代表的是清纯，而在当中受到他祝福的属兔子的朋友们呢，也就意味的是你们会天生具有这种很天真的性格，而且会比较容易会集众人的宠爱于一身哦。但是光凭这一点呢，是没有让办法让你平静的过完当周的，你还是需要具备。 呃，自制力，还有呢，你要能够抗拒一些诱惑，才能够保持这样的一个呃清纯以及纯真的这种既定印象哦。所以在当中也意味着是说，针对感情的部分要提防的是烂桃花。再来呢，下一个生肖呢是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于事倍功半的一周，因为在当中呢，你们会很顺利的能够抓到要领哦。因此呢，在当中你们的效率是超级好，配合度又非常的高，很容易获得主管的支持跟赞赏。那么你们在工作的时候呢，就能够相当的得心应手了。可是呢，因为你们的效率提高了，多出来的闲置时间也多了。 要怎么样好好去运用这多出来的时间呢？不妨可以运用在培养兴趣方面，或者是说你可以去学习一些跟工作辅助相关的事情。那么在当中会建议我们呢，不要太过于的任性哦，不然呢，另外一半会觉得真的吃不消，而且呢，他可能会。 不想要再继续纵容你的这个态度了。当他不愿意包容你的时候呢，那么你们就很有可能会要演变成一场争斗。所以不妨要改变一下，放低你的态度。在当周要留意的天数，有一天是周六。而针对我们属龙的朋友，在当周的开运花呢是雪花莲。 他是被选来献给想要当宣教师而舍去爵位的圣族，因此呢，他的这个祝福呢，就代表的是便捷。受到他祝福的属龙的朋友们，在这个礼拜，你会经历好几次你的这个心意呢，会一直想要改变的这种时刻。也就是说，在这个礼拜呢，你可能会不断的一直在。 经历蜕变或者是成长，只是呢，你要留意的是呢，你的另外一半或者是你的呃对象呢，他有没有办法跟上你的脚步哦？呃，如果呢，你可以接受呢，他跟你不同频或者是没有办法呃跟上你，你也可以愿意等着他跟上的话，那么你们才有机会走得长久哦。 好，再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当中呢是属于勇敢争取的一周，而这也代表是呢，在这个礼拜你们是属于名利双收的格局哦，但是可以收割的大前提是你的目标跟方向是要明确的，是有在过去明定好目标的，那么会建议你们在当中千万不要把想法掖着藏着。 好好的把你的想法呢，呃，利落的表示出来哦。那也要建议，就是要多跟长辈进行一些互动跟沟通。那么你就可以透过他们呢，在你的生活上，或是工作上，或甚至是处事上面呢，得到一些提点的方向。而在这个礼拜呢，好运呢是偏向在金钱的这个感应力会比较强一点。 所以呢，是比较适合你们透过构思赚钱的方式来帮你钱滚钱哦。而在当中呢，我们这个要留意的天数有一天是周二，而针对我们属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是尾穗线，穗线呢，它所纪念的圣人呢就是创立。 多米尼哥修道院的这个圣多米尼哥，那么在这个修道院里面所修行的僧侣呢，他们个个都会相当的去遵守、严守纪律哦，持俭耐劳。所以呢，这个尾穗线呢，它就象征的是勤劳的意思。而在当中受到他祝福的属蛇的朋友们，也可以代表是你们在当中真的是天生的劳碌命哦。 在感情方面，或者是在工作方面都一样。所以呢，在你的心仪的对象面前呢，请不要只有放在心里默默的单相思，因为这样子是不会有任何结果的。还是要主动的积极一点哦，才不会错失良机。所以在当中，不管你有多忙碌，都不要忘记关注你的另一半哦。再来，下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友呢，在当周呢是属于不宜莽撞的一周，而在这个礼拜呢，在工作方面呢，你们的思维是相当的活跃的。那么在工作中呢，总会是想要去用一些简单实用的点子。那么如果你是处理你分内的事情呢，是可以处理的比较顺手，也比较出色的。但是如果你是要处理的，是属于 大家要一起进行的东西，比如说是属于 team work 的部分，那么就要小心一点哦。因为在这个礼拜呢，其实你会少了一些挑战的精神，所以可能会让你绕远路，而不会去呃走这个捷径呢去完成一些事情哦。那么在当中呢，如果是针对投资啊，或者是沟通协调的部分呢，呃，请记得不要逞一时之气哦。 呃，要妥善的规划啊，不然你本来你看准的事情也可能会功亏一篑哦。那么情绪的部分呢，可能会不时的呢，会显得比较低落一些。不妨呢，不要把事情想得太复杂哦，也不要把他们想得太悲观。我们就尽量的呢，按照 SOP 跟既定的步伐呢去进行就好了。那么在当中要留意的天数比较多，有三天。 除了周一之外，还有周三以及周四。而针对属马的朋友呢，我们在当周的开运花呢是沙洲草。那么沙洲草的拉丁的名字和英文的名字都是“高贵的肝肝脏草”的意思哦。那么除了它的整个叶子啊，和它的 这个肝脏的形状很类似之外，它的这个叶子熬成这个汁液呢，也是可以治疗肝脏疾病的妙方。所以呢，它不只能够治疗肝脏，它也对其他的疾病是蛮有疗效，算是万能的药草之一哦。因此，它的祝福之下呢，也会代表的是能够吸引你的对象呢，他势必是要能够有这种以健康美呢。 吸引到你注目的对象，而又或者是说呢，能被你吸引的对象呢，也相对的是要看到你很健康的那一面才会受到注目。因此，在当中呢，我们的这个开运的场所呢，就会是在健身房，或者是能够呃散步、竞走的公园哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在当周是属于需要谨慎行事的一周，尤其是会建议呢，在当周呢，你们的作风哈，有时候会有点违背你原本的自身风格，千万不要有这种不协调的状况，因为这样很容易让你做出不对的事情哦。再来就是呢，请你不要一直不做正事，一直去。 呃，鸡婆去帮别人，因为在这样的状况之下呢，你的进度可能就会大大的落后，到最后吃力的就会是你喽。那么在当周我们会逢到破财之运哦，所以非常不利你去扩充，也不利你去投资，不然呢就会有肉包子打狗一去不回的一个状况。那么在当要留意的天数有三天，除了周二之外，还有周五以及周六。 而针对我们属羊的朋友呢，在当中呢，开运花呢是康沃尔石楠，它的英文名字就是康沃尔地方的石楠。那它也是用来编织扫帚、篮子，还有铺屋顶的材料，又是当家畜、鸟类的粮食，甚至呢会拿来做成床布。因此它的用途之广大，会让人联想到像是万能的植物。 而受到他祝福的属羊的朋友们，在当中，在别人眼里，你是属于多才多艺的，不论是功课、工作、运动、情场，什么方面都是像样样得意的感觉。但是没有一样是专精的。而你如果在现今的社会里面呢，你不够专精于一件事的时候，是无法成就大事业的。所以，请你呢。 包含呢，在感情方面也不要想要每一个人都很好，因为你和每一个人都不错的话，那就完了，因为对方感受不到他是那唯一的对象，甚至他感受不到自己够特别，那又怎么能够走得够长远呢？再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在当中呢是属于受到鼓舞的一周。 尤其呢，是针对被委派新任务的朋友，你也可以非常顺手的完成。另外感情呢，也同时会觉得对方好像比较有同理我了，比较能够得到对方的这个理解了。但是在工作上，你可能比较容易会碰到一些突如其来的麻烦，但是你也不用太过焦虑哦。只要你心情放轻松，就可以开阔你的视野，让你快速的找到解决之道哦。 那么也会建议我们在当中可以用购物呢来发泄你心中的一些不满哦。那这样的方式呢，也是一个可以让你达到你的这个平衡的一个状况。但是呢，还是要理性的购物比较适当。那在这个礼拜呢，心情不好的时候，情绪不佳的时候，不妨也可以听听一些轻音乐，是有助于平复你的情绪的。 在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周三。再来下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当中呢是属于会逢到新的篇章的意识。那这个一般呢，都代表的是一个结束或者是一个开始，因为它代表的是一个 turning point。那也意味的是说呢，在当中你要去重新去磨合。 啊，而且要放下过去，那这样的一个心态呢，也会比较有助于你新的一个发展。那么也会建议你们对于感情的期望值不要过高，因为呢，我们要把它摆在眼前的一个相处哦，那这样子比较写实的一个状况之下呢，你才不会有这个失落感的落差。那同时呢，也会建议你们在职场上的人际关系上哦，如果看到晚辈。 或或者是说，呃，有人有困难的时候，不妨伸出手。那这个援手呢，在未来的呢，也会让你呢得到助力，甚至也可以帮你自己聚集不少的名望跟人气哦。那么在当周要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周五。而针对我们属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢，是我们的。 常春藤，那么在英国呢的十六世纪呢，他们会采用呼布花，以前都是用常春藤来酿啤酒，因为把它混在麦子里面呢，就会让麦子化成啤酒，所以常春藤的花语就是感化。那很多受到这个花祝福的人呢，他们就会有这种感化力加强。 也就是说，不管他是在交际上啊、工作上啊，或者是感情方面，就比较能够顺利的去彰显他的影响力哦。呃，让别人跟他呢有所共鸣哦。所以呢，其实如果用在工作上，会很适合运用。当你是在政治圈或者是企业家，会非常的适合。那么在对于。 爱的对象的话呢，你就比较有机会呢，让对方，呃，因为你的这个影响力而潜移默化的把自己呢改变成你所喜欢的类型哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢在当中呢是属于需要重新思考的一周。 而这也意味的是呢，在当中会建议你们呢，属于不同的位置思考的时候呢，我们的出发点呢会是不太一样的，因为利弊跟利害关系是不太一样，所以呢，请尽量呢要用用这个换位思考的方式呢，才能够让你的视野更加的宽阔。 在当中，我们吃喝玩乐的机会是比较多的，因此你常常会有这种无法集中你的精神的状态哦，所以会建议你在做事的时候就要认真的做事，玩乐的时候呢就可以尽情的玩乐，这样子才会是比较理想的。那么在当中呢，针对有对象的朋友啊，那你在跟伴侣的这个相处的部分呢，比较适合以聚少离多的方式来进行哦。 因为如果你们长时间的相处或是黏腻在一起，反而会因为一些属于小事哦而争论不休哦，所以这个部分请要多加的留意。而在当中我们要留意的天数有三天，除了周四之外，还有周五以及周日。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是普通的母。 牡丹花哦，那么根据我们在欧洲的这个古老迷信的的部分呢，他们相信呢，普通的牡丹花它在夜晚的时候会发出光芒哦，那来去看守和照顾羊群。那同时呢，他们也相信它能够达到能够防止农作物受损害哦，所以呢，它某个程度上是属于农业跟。 木处的守护神，因此他的祝福之下就代表的是引导，而在当中呢，受到他祝福的属狗的朋友呢，也代表是你会让人觉得有是这种博爱的主义的状态，并且呢，你能够用很宽大的心胸和献身的爱情的这种模式呢，去跟别人互动跟交往。 那下一下要注意一下，有些可恶的对象，他们可能会滥用了你这种仁慈跟温柔的个性哦，所以千万不要被利用喽。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于要要一试的一周，而且在这个礼拜，你总是会很想要一股脑的去投入你的兴趣哦，甚至呢，你会觉得，嗯。 你想要进行的事情，或是想要做的事情有好多。老师建议我们呢，是先按照这个先后顺序呢来去进行跟投入，而且呢，先以能够调剂你身心啊的东西为主，因为它不一定要跟工作有关哦。那么在当中呢，你可以把别人成功的经验啊来当做你的这个诱因，因为其实在这个礼拜你会比较急功。 哦，尽力一点。因此，透过别人的这个呃呃一个切身的一些呃影响力呢，好、后确实是比较能够变成你的一个动力来推促你往前走哦。那么在这个礼拜呢，你身边呢会有相当庞大的一个资讯量，而这些影响呢，会有机会让你呃想要透过投资来获得比较大或是比较快速的回报。 但是你要记得，当你期待大的投资回报的时候，也代表的是呢，呃，一样的风险值呢，也是一样相排的。所以这个部分请不要忽略了。那再来就是在当中，其实你们可以预期的是，工作上呢，还是一样相当的努力的。虽然没有办法立刻马上的看到成效，但是呢，呃，有一点是可以确定的，就是你一定可以。 有这个小小的满足感哦。好，再再来呢，我们要来看的呢，就是针对在当周的感情胜利组之前呢，我们要来了解一下属猪的朋友在当周的开运花是犬玫瑰。那么犬玫瑰呢，它代表的是圣人在西元八世纪，他率领的英国使节团到这个欧洲的西北部的。 时候，那么，呃，他们看到了这个花，那这个花呢，就是犬玫瑰哦。那么，犬玫瑰呢，它代表的是接受这个祝福的属猪的朋友们，在当中，你会把在这个礼拜所要进行的一些事情啊，或是事件啊，都会当做是一个相当重要的一趟，类似像。 精神，或者是像旅行这样的一个标杆，呃，也就是说，你对于有些事情呢，你会看得非常的呃重，但是有些事情呢，你也会看得非常的散。怎么说呢？因为，呃，它就有点类似把人生当做一个旅途去判断哦。 那同时呢，我们也知道，在旅途的期间，你可能会碰到新的对象、新的人，呃，所以它也可以代表是有聚有散。所以在这个礼拜，你对于这个得失的成败价值就不会看得那么重，因为你会觉得，也许我这个没了，我还会有别的，好，那么也会相对的会变得比较有具有这种成熟价值观的一个状况。 也可以去呃承受一些舍得的部分，或者是失去的部分。所以对属猪的朋友来讲，在这个礼拜也不妨是一个属于内心的这种观念成长的一个阶段。那么在当中要留意的天数，有一天呢是周六。那么最后呢，我们要来看的是在当周的感情胜利组是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，会建议你们，如果想要谈恋爱的话，就千万不要太被动哦。那么尤其是在当中呢，你想要选定对象的时候，不妨可以听一下你的闺蜜呀，或者是说你的好兄弟，听听看看他们。 这些朋友会给你带来什么样的意见哦？那如果你有机会认识到很适不错的人选，你觉得是适合的，呃，就可以运用这种小别的部分呢，来变成你们感情的催化剂。也就是你的这个主动邀约呢，不用太过的频繁，这样子呢，可以把这个距离跟时间点呢。 帮你们带来这个美好的这种感觉，甚至呢，比如说是长距离的，都很有机会呢，让你们的这个相处呢变得更加的有甜蜜的感觉。那更重要的就是这三个生肖的朋友在当中呢，在跟对方在谈吐的时候，尽量要放轻你的语气，尽量呢要温柔一点。 就比较能够打动对方的心哦。但是最大的前提是你在讲的话的内容也要是温柔的关心类的话语。好，这样呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网链接跟老师预约线上咨询。我是金玲老师。 感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。